oke satu dua tiga pak baik oke dalam pergerakan bersyarat pada masa kini pihak berkuasa sedang mempergiatkan pemeriksaan pematuhan SOP di premis-premis perniagaan, tempat kerja, dan tempat awam ingin memaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Hello semua, uh, welcome to Mr. Mat Channel. Jadi uh, vlog kali ini kami menjelajah di sekitar Kinarut uh, di Dun kawasan Dun Kawang uh, di mana uh, pada vlog kali ini uh, kami melawat sekitar uh, taman-taman uh, perumahan dan juga sekitar kampung uh, di Kinarut ini dan untuk uh, first uh, kami punya uh, hebahan ini uh, tadi kami uh, melaksanakan hebahan di Taman Sri Kinarut dan ini kami menuju ke taman uh, taman Sri Anak dan juga di hadapan tu uh, Prima Perumahan Prima kita saksikan minta mengamalkan norma baharu kehidupan dan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut ataupun face mask semasa berurusan di luar Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Patuhi penjarakan fizikal iaitu menjarakan diri anda dari orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Okey guys, masa ni saya dikejutkan oleh uh, satu orang pakcik, dia berteriak dari jauh uh, dia bilang di sana di sana dia bilang jadi uh, saya pun tergamam dan saya penyerahan tugas tidak mendengar itu kejadian lah tapi saya saya anu saya lah uh, walaupun diherdik begitu Eh, saya lambai tangan dan saya cakap okey okey okey. Jadi kita tidak mau ada masalah lah dalam pertugasan ini. Jadi uh, saya ambil positif sajalah. Mungkin dia terganggu sedikit kan. Jadi kita mohon maaf lah kepada pakcik yang dan mungkin dia ada sedikit terganggu dengan kami punya pertugasan ini. Tapi kami ini sekarang bertugas demi negara. Nah, eh, jadi uh, mohon maaf lah. Dan uh, sekarang ni kami menuju ke Taman eh, Limawan uh, di gerai uh, yang gerai jualan ini untuk melaksanakan hibahan. Berikutan dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat pada masa kini, pihak berkuasa sedang mempergiatkan pemeriksaan pematuhan SOP di premis-premis perniagaan, tempat kerja dan tempat awam. Sing yang sama, walau bagaimanapun, penerima vaksin akan disaring terlebih dahulu untuk dibuat penilaian risiko. Individu yang mempunyai alahan teruk, hamil, masih menyusukan badan dan mempunyai masalah imun dalam badan tidak akan diberikan suntikan. sanitizer. Patuhi penjarakan fizikal iaitu menjarakan diri anda dari orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tugas barisan hadapan. Fasa kedua, bulan April hingga Ogos 2021. Warga emas berumur 65 tahun ke atas. Individu yang menghidapi penyakit kronik seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi serta Orang Kelainan Upaya OKU. Fasa ketiga, bulan Mei hingga Februari 2022. Kedua, melalui talian hotline yang akan dimaklumkan. Ketiga, menerusi laman sesawang www.vaksincovid.gov.my dan keempat, secara manual di klinik kesihatan, hospital dan klinik swasta. berapa tahun ya Bapak? Allah masalah mau backup makin sakit pula sekarang kan nah mulai ini dia masuk kan cuma nggak bukan yang masuk macam urat kali ini urat iya. oh mana-mana individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan didenda rm ringgit atau penjara 6 bulan. Manapun, penerima vaksin akan disaring terlebih dahulu untuk dibuat penilaian risiko. Okey, kami selesai melaksanakan hebahan di Taman Kinarutria dan uh, destinasi yang seterusnya kami akan ke kampung anak Kinarut di mana kampung dia ni sebelah saja. Ah, dia tidak jauh daripada di taman perumahan dan kalau kamu tengok ini, ah, ini kampung anak, dia sebelah rel kereta api. Sebenarnya saya risau juga dengan keadaan ah, kawan saya ini sebab tangan dia tu ada masalah, sakit jadi dia payah pusing tu steering. Jadi itulah um, so, susah jugalah kan kesian juga. Okey, kita teruskan dengan video. Tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Elakkan berbual pada jarak yang dekat. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi My Sejahtera. Pada Orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan vaksin melalui sumber yang sahih dan terkini dari pejabat kesihatan. Program vaksinasi ini akan dijalankan di pusat pemberian vaksinasi PPV setempat dan berdekatan dengan anda. Okey, selesai kami melaksanakan hebahan di kampung anak. Jadi sekarang ni kami ke kampung Somboy. Dia kampungnya di seberang turil kereta api di sana dan kami menuju ke apa balai macam balai raya di sebelah tu surau kampung Somboy. Sama-sama kita saksikan. Oleh itu, orang awam dinasihatkan mengimbas kod Mai Sejahtera sebelum masuk ke mana-mana premis. Untuk kawasan luar bandar yang tidak mempunyai liputan internet, anda diwajibkan merekod maklumat diri dalam buku daftar masuk premis. Bagi Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. просто... Okey, ah, selesai kami melaksanakan hebahan di Kampung Somboy Kinarut dan sekarang kami uh, on the way menuju ke Kampung Tengah Kinarut di mana kampung ini uh, ah, berdekatan dengan Pekan Lama Kinarut dan sebelah sejenis dengan sekolah uh, SK Kinarut. Uh, jadi uh, sebenarnya tadi kan dia payah mau pusing tu apa tu uh, dia payah mau buat pusingan uh, saya punya pemandu ni sebab dia punya apa ni tangan dia tu sakit jadi dia payah mau pusing tu steering uh, jadi agak risau juga lah dengan keadaan dia uh, jadi kita ucap uh, tahniah dan syabas juga lah pada beliau dia punya komitmen dia ni sangat tinggi walaupun sakit begitu dia tetap juga laksanakan tugas saya tanya juga uh, ah, Bulika nih anu apa uh, apa memandu aku bilang tapi dia bilang tap-tap lah tidak masalah kita on saja dia bilang walaupun sakit-sakit begitu Oke, kita sampai sudah di kampung tengah Dengan penguat kuasaan, perintah kawalan pergerakan bersyarat pada masa kini, pihak berkuasa sedang mempergiatkan pemeriksaan pematuhan SOP di premis-premis perniagaan tempat kerja dan tempat awam melalui talian hotline yang akan dimaklumkan. Ketiga, menerusi laman sesawang www.vaccinecovid.gov.my Sun. Ah, ini sun sana itu kalau nampak. Kalau hmm. Sekolah Sekolah rendah, sekolah menangkap Aduh, sengsara Banyak pandul Lubang Oke, okay, selepas ni uh, kami menuju ke Tadika Kampung Laut. Kaki Narut di mana uh, saya punya apa pemandu ni dia ada mau berjumpa dengan satu orang cikgu di tadika sana. Uh, ini dia dia punya tadika ni. Okay, satu, dua, tiga, empat. Alhamdulillah selesai tugasan kami pada hari ini uh, Dan uh, sebenarnya saya rasa cukup uh, Rasa cukup uh, berterima kasihlah Kepada mereka yang apa uh, Berterima kasih uh, kepada Jabatan Penerangan uh, Inilah kerja kami uh, Selain memberikan apa hebahan Kami juga uh, mengedarkan risalah untuk uh, semata-mata untuk memberikan maklumat yang tepat kepada semua masyarakat tidak kiralah uh, daripada manapun okey dan uh, kita amat bersyukur jugalah uh, kita punya negara ni masih lagi terkawal uh, walaupun kita tengok kes tu meningkat tapi kita harap uh, dengan ada vaksin tu nanti Ah, dia punya gas tu akan menurun dan kita akan melalui kehidupan seperti biasa. Okey, selesai vlog kita pada kali ini. Jangan lupa ah, tekan like and share Mr. Mac Channel. Kita temui di vlog yang akan datang.